güller, bir sürü güller yapılıyor. İşte öğrenmeye çıkacağız şu an. Hey! Çok kaçtı. Ben. Ben ödülüyorum. Gel be. Yes. Birisi, birisi, size bir şey mi istiyor? yaramaz kardeşim. Yaramaz. Gördüğünüz gibi top şeker. Öğrenmek isterseniz biraz şey böyle. Baba. Ben size şey dışarıda göstermek istemiştim ama hava soğuk olduğu için şey şey dışarı çıkamadım. işi şey biraz hızlı olur. Böyle böyle Bir de şey, şey bu arada şey ben biraz uçuyor. kaldıracağım. 아, 오.